दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामी ललितपुरको पाटन मन्दिर नजिकै छौँ पाटन मन्दिर पछाडिको भाग हो यो सडक खोलामा परिणत भएको छ यति बेला तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो सडकमा मोटरसाइकलहरू गुडिरहेका छन् सवारी साधन गुडिरहेका छन् यो

do. मान्छे यहाँ पछाडि छ हो ल त ए एकछिन एकछिन एकछिन एकछिन एकछिन भन है मोबाइल खस्ला बिस्तार बिस्तार हामी दर्शकवृन्द यति बेला हामी यो पाटन कृष्ण मन्दिर पछाडिको यो सडकबाट जुन यात्रा गरिरहेका छौँ पुरै खोला ठुलो काठ यो ललितपुर महानगरपालिका ढल विकासहरू बन्द हुँदा हाम्रा ढल ढलहरूको अवस्था कस्तो छ हो त्यो विषयमा बहस गर्दै यहाँ रमेशजी यहाँ यति बेला मसँग पत्रकार रमेश खतिवटा हुनुहुन्छ रमेशजी तपाईँ मोटरसाइकल चलाएर हिँडिराख्नु भएको छ यति बेला यो ललितपुर कृष्ण मन्दिर पछाडि तपाईँलाई यहाँ यात्रा गरिरहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ रमेशजी अब यो चाहिँ म खोलामा ए बिस्तारै आउनुहोस् म म यो खोलामा खोला जस्तो अनुभूति खोला गाउँघरतिर खोलामै यात्रा गरिराखेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ बिस्तार बिस्तार बिस्तार यो एकदमै ठुलै खोला ए बिस्तार है बिस्तार बिस्तार बिस्तार आउनु साथी बिस्तार बिस्तार उहाँले बिस्तार भन्दा भन्दै पनि रमेशजी तपाईँ ओहो रमेशजी बिस्तार है बिस्तार है मलाई अलिक डर लागिरहेको छ पुरै एकैछिन हामी यहीँ बसौँ कि त्यो गाडी आओस् ट्याक्सी आइरहेको छ एकछिन एकछिन एकछिन एकछिन ठिक छ ठिक छ बिस्तार बिस्तार बिस्तार बिस्तार सर बिस्तार ढल्ले पुरै नआएको बराबर भयो अब यो यो अर्को पागल आएको मलाई पुरै भिजाइदिनु भयो पागलै पागलहरू छ ए त्यस्तो त्यस्तो नभनौ रमेशजी यति बेला जनतादेखि शासकसम्मै पागल छन् अब अब अब भिजे पनि अब जाउँ ढल हो ढल पुरै यो ढल बन्द भएर होला ओहो हो हो हो यो ढल निकास बन्द भएका कारण अहिले पाटन क्षेत्र मा सडक पनि खोला खोला सुङ्गो ढलै सडकमा कुदिरहेको स्थिति छ र मोटरसाइकल चालक पागल चालकहरूले दुःख दिइरहेका छन् हामीलाई सबै पागल हुने यो देशमा शासकदेखि जनताहरूसम्म पागल हुने यो देशमा पागल यो चाहिँ आज शनिबार दिउँसोदेखि परेको पानीले ललितपुरको पाटन मन्दिर पछाडिको सडकमा पुरै खोला भएको छ सडकमा खोला ओहो <laughs> ठ्याक्कै यो ठाउँलाई के भन्छ अरे दाइ पटकु पटकु पटकको कृष्ण ए कृष्ण मन्दिर पछाडिको पटक हो यो पुरै खोला बनेको छ ओहो ट्याक्सी घर आज कति दिउँसोबाटै पऱ्यो है त पानी त सधैँ यस्तै हो त यहाँ बर्खामा त पुरै यत्तिकै हुने रहेछ ललितपुर महानगरपालिका पऱ्यो महानगर कति कतिवटा दाइ यो सोह्रवटा सोह्र नम्बरवटा उताबाट एउटा ट्याक्सी आउँदैछ अब ट्याक्सी हामी यति बेला पटककोमा छौँ ठुलो खोला अघि ठुलो खोला बनेको छ यो सडक हो अब पानी रोकिसकेपछि यहाँबाट निस्किने हामीले तयारी गर्दैछौँ ल एउटा गाडी आयो अब भित्र लाग्यो पानी यसरी सडक पर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सडक पर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो ललितपुरको सडक त्यो कृष्ण मन्दिर पछाडिको सडक पानी परिसकेपछि यसरी बेहाल भएको छ हामी यहाँको भिडियो यहाँहरूलाई देखाइरहेछौँ भोलि भोलि ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्र स्थित कृष्ण मन्दिर पछाडिको भाग हो यो केबेर परेको पानी पछि एकाएक ठुलो खोला बन्यो जान सकिँदैन दाइ <laughs> पुरै यहाँ त ठुलो खोला पो बनेछ त खोला रोड त पुरै खोलामा परिणत भयो कहाँदेखिको पानी आउँछ त यो खासै चाहिँ राजदल यो त मान्छे बगाउने खालको आउँदो रहेछ <laughs> तपाईँलाई यसो हेर्दा यो खोलामा बाइक दोगुराइराखेको जस्तो लाग्न सक्छ तर सडक हो ललितपुर महानगरपालिका सोह्रको सडक पानी जहाँ चलाउनु पर्ने ठाउँमा बाइक चलाउनु पऱ्यो भन्दै जाँदै जानुभयो ल हेर्नुहोस् सडक जाम X X 先做嘞，X。哦，五个人做，做多少？八人，五个人，五个人呢？来，来！